Всем привет! Сегодня я покажу, как своими руками сделать мощный парогенератор. Для этого нам понадобится фен, вата и глицерин. Берем фен, скрываем. Берем жидкость и обильно смачиваем ей вату аккуратно засовываем под спиральки. А теперь быстренько собираемся обратно и идем испытывать. Ух, хоть бы не рванул. Класс. Ля, ля. Ух. Не зря. Ля. <laughs> Видите это? Это всего за несколько секунд, столько дыма. Мы решили задымить мой старый сарай этим феном и заодно его испытать. Вот можете засесть, за сколько секунд он справится. Ну что, поехали? Вначале вроде дым не очень сильный, но потом мы замечаем, что он идет более густым. Вот смотрите. Видите? Густота все усиливается и усиливается. Давайте туда вниз напустим, чтобы было лучше видно камере. Дымок вообще такой густой-густой идет. Но это не туалет, он так быстро не справляется с задачей. Но дыма все больше и больше становится. А давай вот так вот. <laughs> Уже ничего не видно. <laughs> <laughs> Все. Еще? Да. Я выключаю. Ты видишь меня? Нет, аж звук поглощает. Он все гуще и гуще делается. Открывай дверь. Открыто. Дверь открыта? Я сразу открыл, да. Мы открыли дверь, дым немножко развеялся уже. Так атмосферно, очень классная дымовуха. Очень мощная производительность. За несколько секунд можно задымить помещение так, что вытянутой руки не будет видно. Совершенно. Через несколько минут активного дымения у нас закончилась заправка глицерина. Ее можно легко добавить, раскрыв и через шприц вот так вот накапать. Она прекраснейше впитывается. Ты не уверен в своих силах, но тебе так нужен этот дымофен. Специально для тебя мы выставили его на Авито. С помощью приложения Авито очень удобно выкладывать объявления о продаже и общаться с клиентами прямо с мобильного устройства. Ссылка в описании к ролику. Таким дымофеном можно устроить вечеринку друзьям и устроить особую неповторимую атмосферу. Дыма, правда, очень много. Смотрите на это. Ой, это кошмар.